გამართება თავრობის შემოადგენლობის საკითხის განხილვა პარლამენტის კომიტეტებში. მას შემდეგ რაც კომიტეტები განხილავენ ამ საკითხებს, თავრობა შეხვდება პირველ ჯერ საპარლამენტო უმცირესობას, შემდეგ ექნება თავისუფალ დემოკრატთა ფრაქციასთან ანალოგიური შეხვედრა და ბოლოს საპარლამენტო უმრავლესობასთან. მინისტრებს ექნება შესაძლებლობა დაახლოებით 7 წუთის განმავლობაში წარმოადგენონ თავისი პოზიცია, თქვან რა გაკეთდა და რა იგეგმება.